سلام دوستای خوبم با یکی دیگه از آموزش های انگلیسی مثل آب خوردن با شما هستیم و در این درس میخوایم بپردازیم به سوالات کارمند فروش در فروشگاه های مختلف در انگلیسی دوستای خوبم فراموش نکنید اگر میخواید درس رو دریافت کنید کانال رو اول باید subscribe کنید و با فشردن آیتم notification جز اولین نفراتی باشید که درس به دستتون میرسه و بتونید از اونها استفاده کنید. Can I help you Can I help you? Can یعنی توانستن I من help کمک کردن you شما Can I یعنی آیا میتونم help کمک کنم you به شما Can I help you یعنی میتونم کمکتون کنم Can I help you Can I help you? May I help you? May I help you? یعنی میتونم کمکتون کنم؟ May I help you? May I help you? Can I help you find something? Can توانستن I من help کمک کنم you به شما find پیدا کنید something چیزی Can I help you find something? یعنی میتونم کمک کنم چیزی پیدا کنید اون چیزی که دنبالش هستید رو پیدا کنید دوستان عزیزم برای اینکه مثال ها رو خوب یاد بگیرید میتونید همین جمله ها و عبارت ها رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای بلند و رسا تکرار کنید Can I help you find something? Can I help you find something? What color would you like? What color would you like? What یعنی چه color رنگ would you like یعنی می خواهید would like یعنی خواستن what color would you like یعنی چه رنگی می خواهید what color would you like What color would you like? What size would you like? What size would you like? What چه size چه size would you like می خواهید What size would you like چه سایزی می خواهید What size would you like What size would you like Is there anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? Is there yani, وجود دارد anything cheesy? anything کلمه که از ترکیب اسم any و think به وجود اومده anything یعنی چیزی else دیگری I can که من بتونم help کمک کنم you به شما with در موردش is there anything else I can help you with یعنی چیز دیگه هست که بتونم کمکتون کنم در موردش یا خودمونی تر بگیم امر دیگه باشه Is there anything else I can help you with? Is there anything else I can help you with? Would you like to try it on? Would you like to try it on would you like یعنی آیا می خواهید to try امتحان کنید to try it on امتحانش کنید بپوشیدش یا پروبش کنید try on به معنی امتحان کردن پروف کردن دوستای خوبم برای اینکه مثال ها خوب یادتون بمونه و خوب یاد بگیرید در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید Would you like to try it on? Would you like to try it on? Is that any good? Is that any good? Is that any good? یعنی خوبه راضی کننده است اصلا خوشتون اومد Is that any good? Is that any good? What can I do for you? What can I do for you? What یعنی چه can توانستن I do من انجام بدم for برای you شما What can I do for you? چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ What can I do for you? What can I do for you? How does it fit? How does it fit? یعنی اندازتون بود؟ How does it fit? خب یادتون باشه برای اینکه جمله ها مثال ها از یادتون نره باید بارها بارها برای خودتون تکرار کنید و حتما تمرین کنید و برای همین شما میتونید در قسمت کامنت همین جمله ها و مثال ها رو بنویسید و با صدای بلند تکرار کنید How does it fit? How does it fit? How about this one? How about this one? How یعنی چطور about درباره this one یعنی این یکی How about this one یعنی این یکی چطوره How about this one How about this one anything else anything else anything یعنی چیزی else یعنی دیگر anything else یعنی چیز دیگه ای دوستای عزیزم نوبتی هم که باشه نوبت شماست که این جمله ها رو در قسمت کامنت بنویسید همین جمله و همین عبارت ها رو بتونید خیلی خوب یادشون بگیرید anything else anything else Would you like anything else? Would you like anything else? What do you like به معنی آیا می anything چیز else دیگری Would you like anything else یعنی چیز دیگه ای Would you like anything else Would you like anything else Ready for check out ready for check out ready یعنی آماده for برای check out check out یعنی پرداخت ready for check out یعنی آیا خریدتون تموم شده و برای پرداخت آماده اید ready for check out ready for checkout Did you find everything you are looking for today? Did you find everything you are looking for today? آیا همه چیزهایی که لازم داشتید رو پیدا کردید؟ Did you find everything you are looking for today? Did you find everything you are looking for today? May I help you unload the cart? May I help you unload the cart? May یعنی ممکنه I من help کمک کنم you به شما unload unload یعنی خالی کردن the cart سبد خرید the اشاره به سبد خرید خاصی داره The cart سبد خرید May I help you unload the cart یعنی اجازه میدید سبد خرید رو خالی کنم May I help you unload the cart May I help you unload the cart I can help you take out the cart. I can help you take out the cart. I can یعنی من میتونم help کمک کنم به کی you به شما take out یعنی بیرون بردن The cart یعنی سبد خرید. I can help you take out the cart یعنی برای بیرون بردن سبد خرید و گذاشتن بسته ها داخل ماشین کمکتون میکنم. I can help you take out the cart. I can help you take out the cart. دوستای عزیزم نوبتی هم که باشه نوبت شماست که این جمله ها رو در قسمت کامنت بنویسید همین جمله و همین عبارت ها رو بتونید خیلی خوب یادشون بگیرید با آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک شما